many many بسیار زیاد many I have many things to do. I have many things to do. I have من دارم many بسیاری things چیزها و در اینجا کارها to do برای انجام many things to do یعنی چیزهای زیادی برای انجام I have many things to do من کارهای زیادی برای انجام دادن دارم I have many things to do I have many things to do I have many friends I have many friends. I have من دارم many بسیار یا بسیاری friends جمع دوست یعنی دوستان بچه ها در مورد تلفظ friends دقت بکنید فرند نیست یا فرندز نیست friend friend friends به این دلیل که بین F و R صدایی وجود نداره پس دقت بکنید که درست تلفظ بکنید I have many friends. من دوستان بسیاری دارم. I have many friends. I have many friends.